Hello friends I we are world में आपका स्वागत है मेरा नाम है नईम आज हम हमारे ऑक्यूलिस टू से खेलेंगे आई बी क्रिकेट जो हमने पहले भी खेला है तो पहले हमने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ खेला था लास्ट मैच अब हम हमारे दूसरे पड़ोसी जो है श्रीलंका उनके साथ खेलेंगे दस ओवर का मैच पाँच विकेट की श्रीलंका के साथ नॉर्मल पिच और सेम स्टेडियम तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा ऑक्यूलिस टू जो है मैंने कुछ छः महीने पहले लिया था और मैं नॉर्मली इसमें गेम खेलता था मेरे पास क्रिकेट था वॉकिंग डेड था वन चैप्टर वन और जॉम्बी लैंड था तो मेरा फेवरेट जो है वो आई बी क्रिकेट है और वॉकिंग डेड है तो पिच कर लेते हैं set this is okay okay. तो फील्डर्स आ चुके हैं श्रीलंका के और एम्पायर भी आ चुका है हम रोहित शर्मा को बुलाएंगे और बुलाएंगे हम तो right arm fast bowler over the wicket first over डाल रहा है तो पहले फील्डिंग चेक कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं तो जो वॉकिंग डेट था वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया या मैंने बराबर नहीं समझाया बट मेरा फेवरेट गेम है वो उसको मैं दोबारा खेल के समझाने की कोशिश करूँगा तो स्टार्ट करते हैं <coughs> श्रीलंका के साथ ये दस ओवर का मुकाबला बहुत गंदा शॉट मतलब एक्शन मेरा गंदा था शॉट अच्छा था शुभमन गिल शॉट पे क्लास में style from the batsman. Average run rate is <laughs> eight. तो पहला डबल आया Good फिर सिंगल आया फिर single That's a super colour आया Batsman lets it go. this time. बैट्समैन selects a single पांच रन मतलब मैं सोचा विकेट बचा के खेलूं तो लास्ट में मार सकूं That's a classical in swinger. Scoring rate is six. Tight over from the bowler. Right arm medium fast from over the wicket. Shouldn't Lino take it left. Need to gear up in the power play as Wiggins. जल्दी कर दिया. Gentle touch from the batsman. Easy, easy. That's a ferocious in-swinger. Black colour का मार्क आया था ये बॉल आने का टाइम इसका मतलब है बॉल स्किड होकर टिप भी खा के फास्ट जाएगा मॉन्स्टर सिक्स इसी बॉल का वेट कर रहा था इसके पहले भी आई थी बट बहुत जल्दी कर दिया था ये मस्त टाइम ये आगे आगे आगे बॉलर आ गया ओहो ये तो नया शॉट है अच्छा। Both the bowler and हाँ। के 12 रोहित शर्मा के 4 और रोहित शर्मा स्ट्राइक पे Comes off the bottom of the bat. Bat One पे run added to चला। the scoreboard. सिंगल मिला शुभमन गिल आया स्ट्राइक पे That's got ओ beauty. हो हो हो हो हो हो हो क्या बात है Batsman sharp will run get the bat. Batsman is able to connect. बहुत स्लो बॉल है वाइट वाइट कलर आया बॉल फेंकने के Decent टाइम over पे from तो the slow bowler ball so far. Slow के चला गया A neat push by the batsman. ज़्यादा ही ज़्यादा ही स्लो हो Scoring rate is जाएगा close to eight. बाईस ही रन हुए That's in the air. अबे यार ऊपर लग गया बैठ के और दो रन तो मिलेंगे अरे चार Ball रन अभी फील्डर खड़ा कर दिया उसने पावर प्ले स्टार्ट होती है काफी फील्डर पीछे जा चुके हैं स्पिनर आ गया है पावर ah, मतलब प्ले खुलने के बाद क्या सिंगल डबल खेलने में बार बार में शॉट है बट पकड़ लिया उसने यार लंबा ग्राउंड उसने कवर किया नौ रन पे आउट दस बॉल पे नौ रन विराट कोहली को बुलाते हैं batsman gets a new bat. Batsman is able to hit the ball. It's a lovely Yorker बहुत बहुत फुल टॉस फुल टॉस मारने जाता तो हो सकता था जाता भी था सिक्स या तो अगर मिस हो जाती थी तो दो run And again, the same result. चार और बत्तीस. A splendid over from the bowler. Left arm medium fast from over the wicket. That's a फिर पैर पे magnificent डाल रहा है ये फिर दो run consecutive doubles for the batsman. Right into the keeper's अरे gloves. बैट के पीछे लग गया That's a भैया fantastic effort ball. ये Bowler मैं extracted पहले ही बैट considerable के extra पीछे लग balance on that occasion. सूर्य This कुमार bat's यादव contribution is five. plays it down the leg side. पहली बॉल पे उसने अपना फेवरेट शॉट मारा और दूसरी बार पे भी उसने अपना फेवरेट शॉट मारा चार रन के लिए बट दो रन मिले फील्डर आ गया और तीसरी बार उसने एड़ा बना के सीधा मारा It's not too far from the bowler. Batsman क्या बात है, finds the boundary. Surya Bowler has been expensive in this over. Right arm leg spinner अरे from फिर over the स्पिनर को wicket. दे दिया Batsman gets the contact. Single The result नहीं is हुआ। a single. It's up in the air. को मत पकड़ना छह run Just about got enough distance. Lovely shot सूर्य भाई फुल मारने के मोड़ में आए हैं Batsman gets the bat on. Connect नहीं हुआ Drifts in with the angle. Batsman finds the contact. Gap में दो run Batsman gets a couple. पाँच और चार ball fifty five Batsman absolutely Fielder है वहाँ trapped the पर। ball. सिंगल ही मिलेगा One run added to the पाँच score. और पाँच ball fifty six Batsman gets the connection. Connect नहीं हुआ बट दो रन मिलेगा Two runs added to छः the over score. Fifty eight Both the bowler and batsman can't claim advantage of the over. Right arm fast bowler from over the wicket. That's well thrown. Shot <laughs> यार Almost क्या catch from the fielder. Will be a एक bounce. नंबर बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये शॉट आज जाके लगा Current run rate is close to 10. सूर्या भाई का 23 हो गया भाई smashes hard and gets an edge. That's a brilliant hit. सूर्या भाई के 27. Hits the bottom of the bat. दो रन दो रन दो रन बैट के बहुत नीचे लगा चले गया छोड़ रे छः और पाँच बॉल सिक्सटी है right out of the middle of the bat. That was close to the goal. That's 30 on. Surya bhai ne tod dale. तेरह ओवर में थर्टी थ्री रन सात ओवर सेवेंटी टू रन बस बाकी की ओवर भी अच्छी जानी चाहिए नहीं तो लास्ट की ओवर मेरी बहुत ख़राब जाती है बेचारा पच्चीस रन पे आउट हो गया Gill Pandya Pandya batsman now plays with a new bat Hardik Pandya. Terrific strike from the batsman. That's a top-notch banana ball. No Anda, runs added by the batsman. Superb over for the bowler so far. अरे अरे अरे ये छोड़ा छोड़ क्या कैच इसके हाथ में थी स्टाइल मार के खड़ा हुआ है शॉट जगह एक नंबर फ्लैट सिक्स सूर्य भाव के 43 हो चुके हैं फुल टॉस बॉल और वो भी स्लो आठ ओवर 87 सूर्य के 47 स्काई के 47 सत्रह बॉल में हार्दिक पांड्या gentle push from the 89 जो भी तीन मैच में दो मैच के लोग एक में 83 एक में 77 इसमें 89 तक का हो गया और ये फील्डर के पहले सूर्या भाई स्ट्राइक पे दो रन है ये आराम से नाइस स्ट्राइक पे हमने मदद सूर्या सिंगल निकालेगा पचास हो जाएगा फिर मारेगा अड़ा पेड़ा ये स्लो बॉल डाला उसने बहुत चतुर है ये लुक है पचास किधर मारने का बता ये लो ये लो खतरनाक शॉट था यार ये तो ऐसा होता है अरे यार Batsman score with this bat is 57. चलेगा बहुत अच्छा खेल यार. Massive over comes to an end. Last over है. रक्षक पटेल कोशिश करूंगा पूरी छह बॉल खेली फील्डर उसने पूरे यहाँ के पीछे खड़ा करके रखा है मतलब यही बॉल डालेगा एक दो तीन इसको ऊपर रखा उसने इसको पीछे रखा है बाकी ये सब ऊपर ये लेग साइड पे पकड़ी मैं पीछे लेग साइड में उठा के मार सकता हूँ लेकिन वो बॉल डालेगा पूरी ऑफ साइड ऑफ साइड की बॉल लेके लेग साइड में Two runs added to the total. That's a superb off cutter. Shit. That's hit with tremendous power. Ah, single. Batsman gets a single. Oh my god 109 last ball अभी बची है Hits the toe end of the bat. Batsman was moving the ball for the most part of the innings. Wow. Productive over for both sides. तो ये है सूर्य कुमार 57 गिल 25 एक सौ नौ चार शेयर करना और इसके पहले वाली मैं पाकिस्तान के साथ खेला था उसको भी आई बटन में डालूँगा दूँगा उसको भी देख लेना पाकिस्तान में मैंने कैसा धोया था या तो बैटिंग किया था ठीक है टाटा बाय बाय शबक है